मैं जा रहा हूं मेरी लाइफ मेरा इंतजार कर रही है लो सफर शुरू हो गया हम सफर तू हो